Only love 胸にいつも願う涙が消えるように Only love きっとお前だけは一人にはしないさ 濡れた街明かり傘も投げ捨てて駅まで追いかけていたお前が揺れているそれは神様でも 多分知らなかった本当の幸せなんてどこにでもあるのさ Only love ゆえ y いつも 不懂。 か約束した海も行けなかった叶えてやれることなんて何もない気がしたとても悲しかった 愛が悲しかった笑顔見変わるものなどないとわかるまでは Only love にいつも はきっとお前だけは一人にはしないさ「俺は夢にいつも 中。